Saluton. Citio estas mia dua videto pri eh, la vivo de esperantisto en Amsterdamo en la tempo de la coronaviruso. Kai mi estas en mia universitata laboreio, fakte mia labor chambro effettive. Kai vi povas vidi che estas malmultai homoi kai la laboraio estas preska o deserta estas neniu kai mm, kio mi faris odio kio mi estas ĉi tie kai mi ne estas eh, la apartamento en kiu mi loĝas Char mi pretigis mian retuman klason do estas la blanca tabulo mi parolis pri la uh, pri neutralismo en la esperanto movado kai poste oni vidis min per la computilo, kai tio eses mia uh, labor tablo. Nu, kie cutime, duon namasteon al vi civi. Dankon, kai gis la venonta episodio.